Ahoj, já jsem William Korbel, aktuálně jsem producent eh, ve studiu Hangar 13, taky známým jako Tukej Czech a po večerech eh, děláme s pár lidma na vlastním projektu Dig and Fly. sám jsem se dostal poměrně brzo, už eh, někdy na základné škole. Eh, doma jsme měli PMDčko, eh, ty hry tam teda jako nebyly nic extra. Byly to takové víc eh, fakt jednoduché záležitosti. Eh, takový příklad, eh, bylo to nějaké autičko, které se pohybalo v koridoru, který víceméně jenom měnil tvár a šířku, ale později jsme se dostali do Mac Ataričku, konkrétně Atari 800XE, a to už byla teda větší zábava. Tam ty hry byly mnohem, mnohem propracovanější, už měly nějak ten příběh, grafiku, co si jako na tu dobu hodně vzpomínám, tak to byl právě ten způsob e, třeba z nahrávání těch her, co jako asi ta mladší, teda ta terajší generace úplně jako nepozná e, nahrávání her podle zvuku. E, doteď se divím teda, jak mohli vydržet ty tlačítka toho pretáčení a play, protože to člověk musel neustále mačkat, aby našel ten začátek té hry a mohl se to nahrát, takže to bylo jako, jako hodně zajímavé, zajímavé období. A vtedy to byl asi takový první moment, kdy jsem eh, se poprvé eh, dostal k nějaké tvorbě her. Eh, vím, že jsem doma našel knížku Programování Basicu a byly tam <clears throat> celé kódy různých programů a jeden z nich byla hra. Tak jsem si říkal, super, tak si zkusím jako naprogramovat vlastní hru. Vůbec jsem teda jako netušil, co, co je tam napsané, ale krásně jako řádek pořádku jsem prostě to popsal, jako byl to nespočet stránek a trval poměrně dlouho, kým eh, jsem našel všechny ty preklepy a podařilo se mi to skompilovat, ale ta hra běžela. Eh, myslím si, že to bylo něco ve stylu eh, Arkanoid, ale byl to jako fakt příjemný pocit jako vidět jako něco, něco reálného, když jsem vůbec neviděl, jakým způsobem jsem to vytvořil. A, takže to byl takový jako první, první kontakt s tím, s tím herním vývojem. Pak znova to byl na taričku vlastně ještě s jedným kámošem, který, e, myslím, že i pracoval pro Caldron. Taky ještě na základné škole jsme, e, on teda jako měl strašně rád fotbal, tak říkal, že bychom mohli zkusit udělat nějaký fotbalový manažer. Takže takové jako hodně velké sousto pro dva lidi, kteří jako neměli úplně, úplně jako zkušenosti tady s tímhle. Něco jsme vytvořili, ale mm, do zdárného konce se nám to teda jako nepodařilo e, dotáhnout. Takže to byla taková jako kdyby druhá, druhá hra tady ještě na těch osmi bitech. No a to mě jako inspirovalo právě, že by jsem uh, mohl zkusit se jako naučit programovat, vlastně pochopit třeba, co bylo právě v té knížce, jakože proč to takhle jako bylo napsané. A to bylo, myslím, v páté třídě na základní škole, uh, jsem viděl na nástěnce, že jako kurz programování pro čtvrtáky, říkám si, paráda, jsem páťák, to by se mohlo zvládnout, ne, tak jsem se teda jakože zapsal. A bylo mi takové, takové jako divné, že se to probíhá jako na gymnáziu, No kam si tak asi kvůli prostorům, že tam mají prostě asi jako lepší místnosti, tak jsem tam došel. A ono to bylo teda pro čtvrtáky, jo, ale pro čtvrtáky jako středné školy a ne základní školy, jo, takže jsem tam byl jako, tam udělal takové dost velké halo, že takový mrňou se tam ukázal. Ale jako vzali jako no, dobře a skutečně jako se mě snažili vysvětlit, myslím, že tady to byl Pascal, programovací jazyk, takže tedy jsem jako začal pomaličky chápat eh, to programování, různé cykly a podobně. A, ale nebyl to úplně ten směr, který jako mě tak lákal, jako ten, to programování skoro mě bavila ta tvorba, vlastně vymýšlet něco. No a <clears throat> pak eh, jsem se klasicky dostal k PC, to ještě vtedy ty konzoly eh, moc nebyly, takže eh, to kámoš koupil, nebo rodiče jeho koupili první PC, to byla 386, tak to byl úplně zážitek prostě hrát tam ty hry, Prince of Persia a podobně. No a pak to pokračovalo takovým zajímavým elementem e, multiplayerem, jo, v, v té době jako ten internet moc nebyl a objevily se hry jako Doom nebo Command Conquer a říkali jsme si, že prostě to chceme zkusit online, ale jak to udělat, tak a, eh, my jsme bydleli v jedné bytovce, tak jsme natáhli z třetího patra eh, úplně do přízemí prostě mega dlouhý seriál port a ono to fungovalo, takže jako to bylo úplně jiný svět zrazu, jako z těch single player her, takhle jako jsme mohli hrát ten multiplayer. Takže jako ještě větší, větší motivace vlastně zůstat u těch her a vůbec nějakým způsobem se jim věnovat. <clears throat> No a pak eh, vlastně po tady tomhle uh, jsem začal na vysoké škole a podobně, ale pořád jsem chtěl eh, nějak se dostat do toho herného průmyslu. A jednou jsem v Skóre viděl inzerát, od Petra Vochosky, že zhání lidi do bratislavské pobočky eh, Illusion Softworks, tak jsem tedy zareagoval ten inzerát, ale už bohužel to místo bylo plné, ale říkali, že budou možná potřebovat nějaké designéry na tvorbu, tvorbu levelů eh, do neoznámeného projektu a že když se naučím eh, tvořit v nějakém editoru, tak že by mě mohli vzít. Tak mě vtedy ještě, protože jak říkám, vtedy ten internet nebyl tak, tak běžný, tak mě poslali eh, balíčku ještě CD právě s tím editorem, s nějakýma návodama a podobně, tak eh, jsem eh, vlastně začal tvořit tady v tomhle, poslal jsem jim to a měl jsem to štěstí teda, že mě vzali na pozici designéra. Takže to byl takový jako poprvé jako full-time job v hernom průmysle. Tam jsem se dostal na projekt Chameleon, co je takový troška, bych řekl, nedoceněný projekt tady v Čechách, nebo v Československu, co je troška škoda, protože ten projekt si myslím, že měl velký potenciál. Ono ta hra nakonec vyšla, eh, bohužel bez nějakého většího marketingu nevyšla ani celosvětově. Pokud se dobře vzpomínám, nakonec to vyšlo myslím jenom v Čechách, na Slovensku, v Rusku, v Polsku a možná ve Španělsku. Takže v Americe a podobně to se nikdy jako neobjevilo, co je velká škoda. Eh, ta hra byla eh, dělána na engine Mafie jedničky, byla to steltová eh, záležitost, ten hráč se mohl přepínat mezi first person a third person, co bylo takové jako neobvyklé na tu dobu. Eh, plus tam byly ty stealth prvky a co bylo pro mě jako hodně zajímavé, eh, bylo, že každá ta mise se odehrávala skutečně v jiném, v jiném státu, v jiném městě. Tam byl prostě Libanon, Afganistán, Jirsko, takže jako skutečně ty prostředí byly úžasné, každé bylo úplně jiné ta hra byla možná fakt dohrať kompletně v stealth, eh, v stealth pozici. Bylo to možné dohradit akčně, ale bylo to extrémně těžké, ale dalo se to. Chtěli jsme právě, jako aby to bylo možné dohrát tady těmahle dvoma, dvoma hmm. způsobama. Stay where you are. Shoot him down! Jaké bylo dělat na engineu Mafie stealth hru. Jakože ta Mafie totiž není úplně moc stealth. Jo. Není, není. Eh, byla to výzva, ale eh, na počudování ten engine eh, v celku jako byl tak univerzálně udělaný, že to, šlo, že to šlo poměrně dobře, jak kdyby předělat. A měli jsme jako i šikony vlastně programátory, kteří byli schopni jako to zmodifikovat, aby, aby to tam šlo. Takže zase až tak jako velký problém tady v tomhle to nebylo. Jo. Co se týká toho, toho engineu. Jo. Ono skutečně tady u těch uh, eh, eh, engineů, které jsou dělané uh, interně uh, vlastně pro, uh, pro požadavky studia, tak je, má to své výhody i nevýhody. Uh, ty výhody jsou právě v tom, že uh, se to jednoduše přizpůsobuje právě tím, tím titulům. Uh, nevýhoda je potom vlastně, že častokrát ty tooly pro ty vývojáře, vlastně pro ty tvůrce, nejsou až tak úplně dotažené. Tak to je taková jako kdyby nevýhoda tady u těch toolů. Ale jako ne, nebyl to vysvětlen jako nějaký velký problém to předělat ten stealth. Hi, Mike. Hi, you're here. It's open. Yeah, I peeked into it a bit. Professional curiosity, you know? Hmm. Příběh Hamelona teda byl o čem? Mm-hmm. Tvého otce, uh, on byl vel, velvyslanec uh, a byl zavražděn. A ty jako uh, celou vlastně tuhle věc si viděl a e, rozhodnul si se, že e, toho vraha e, najdeš, že ho vypátráš a pomstíš se. A kvůli tomu si se stal agentem CIA, aby si se dostával k různým informacím, které by ti právě pomohly vypátrat toho vraha. A to ti vlastně umožnilo právě díky tady těmhle indicím se dopracovat skrz různé ty krajiny a lidí právě k tomu, kdo zavraždil toho tvého otce. Tak tohle byla taková jako nosní část toho, toho příběhu. gate is closed to me. I should check the walls around. Maybe I'll find some holes. V době, kdy vyšel Chameleon, tak vlastně tenhle žánr byl docela populární, protože vycházel Splinter Cell, vycházel Metal Gear Solid. A mm-hmm. Vlastně škoda, že teda tím pádem jste se nedostali na ty trhy, kde tohle bylo populární. Jo, je to, je to přesně tak. Ono v té době právě jako nastupoval právě trend tady těchto her a my jsme chtěli na to reflektovat a díky tomu právě vznikal i ten chameleon. A oproti tady tým hrám eh, měl jednu obrovskou výhodu a to byl právě ten, eh, ta různorodost toho prostředí. Skutečně každá ta mise byla úplně v jiné krajině, bylo to úplně jináč, graficky laděné, takže v tom si myslím, že byl obrovský benefit. A eh, ten gadgetový systém, co jsme tam měli, byl fakt různorodý, takže byla tam skutečně přidaná hodnota Eh, oproti tým ostatním hrám, takže i ty hráči toho Splinter Cellu by tam našli něco, něco nového. A to, že to jako nevyšlo, eh, byla pro mě obrovská škoda, protože ono, tak jako Mafie eh, zanechala nějaké jako jméno toho českého herného průmyslu ve světě, tak si myslím, že i ten Chameleon by nějakým způsobem zanechal tu stopu toho českého herného průmyslu ve světě. No ale bohužel se nestalo a nevyšlo to no, celosvětově, co je obrovská škoda. Bohužel ke koncu eh, se studio zavřelo, bylo to fakt těsně už před dokončením. Eh, ty důvody, kvůli čemu došlo, to bohužel nevím, to je skoro asi otázka potom na Petra Vochosku, že co přesně se tam stalo. Každopádně, eh, vlastně když se to studio zavíralo, tak pár lidí mělo možnost se přesunout do brněnské pobočky na jiný projekt, a vím, že tedy hodně lidí se přesunulo do eh, nově vznikajícího studia eh, Tentacle. Tam myslím, že dělali Elveon, to byla nějaká RPG hra, eh, nakonec ani nevyšla, pokud si dobře vzpomínám. A já jsem tedy přemýšlel, že či zůstanu v Bratislavě, anebo se přesunu teda do brněnské pobočky, nakonec to rozhodnutí jsem měl takové troška jednodušší, protože jsem měl přítelkyni v Brně, tak jsem si říkal teda, že se přesunu do toho, do, toho Brně, do té brněnské pobočky, když jako hodně právě kolegu zůstalo v té Bratislavě, takže jako nebylo to úplně jako jednoduché rozhodnutí. A myslím si, že jsem udělal dobře, protože skutečně potom to, co mě to umožnilo jako zažít v tom hernu průmysle, tak stálo to za to. Takže jsem se přesunul do brněnské pobočky, tam jsem začal pracovat na Eh, v podstatě ne úplně oficiálně oznámeném projektu, i když eh, jako víceméně ty informace líkly. Eh, byl to Moskou Rhapsody. Vím, že tady vlastně byl rozhovor přede mnou s Markem Rabasem, který jako dost o tom projektu jako mluvil, tak nebudu jako už opakovat vlastně, o čem ten projekt je. Taky jako je škoda, že ten projekt se nedokončil. Byl to hodně, hodně zajímavý projekt, takže tam jsem pracoval jako designer, a když eh, ten projekt skončil, tak eh, opět vlastně jsme byli v takové té situaci, protože ono v té době, když jsme dělali tady tyhle hry, tak my jsme fakt to brali jako kdyby naše dítě. My jsme fakt eh, pro ten projekt vždycky žili, pro nás to bylo to nejdůležitější. Není no tak, jak kdyby ta firma, ale skutečně ten projekt. Jakože jsme fakt investovali do toho strašně moc osobného času, prostě fakt jsme chtěli, aby ta hra byla super, aby prostě jsme byli na to hrdí. A když nám vzali tady tenhle projekt, tak eh, to nás jako dost, eh, dost jako ranilo, prostě fakt eh, jsme to nesli těžce. A v té době byla tam taková určitá rivalita mezi Mafia týmem a Moskva Rhapsody. Ono na jednu stranu to bylo super, že vlastně ty týmy jak kdyby měly tu motivaci se jako posouvat dál, jako být lepší než ten druhý tým, takže bylo to, to z tohoto pohledu jak kdyby dobré. Špatné to bylo z toho pohledu, že vlastně když eh, jsme potřebovali pomoc jako mezi sebou, tak ta ochota už nebyla taková úplně velká, protože že jo, když každý ten projekt chce být lepší, tak proč pomáhá tomu druhému? A právě když se to ukončilo a byla potom možnost, jako že část těch lidí teda se přesune na Mafiu, Mafiu dvojku, tak eh, nebyla tam úplně velká ochota. A současně jako nastala ta možnost, že bychom mohli s, se zahraničním partnerem uh, založit nové, nové studio uh, Patra Games, já jsem vtedy, eh, vlastně hodně lidí odešlo hned na začátku. Eh, já jsem měl poměrně dobré vztahy jako s lidma z Mafie dvojky, tak eh, jsem přemýšlel, že či rovnou odejít do té vatry, anebo ještě jako zůstat teda v mafia týmu a nějakým způsobem jim pomoct. Rozhodnul jsem se teda, že ještě tam zůstanu, že teda jim pomůžu, takže jsem pokračoval vlastně jako designer, dělal jsem na nějakých misích, plus jsem pomáhal s AIčkem, ale <clears throat> už jsem se jako nedokázal úplně zříct s tím projektem. Už uh, jsem, pořád jako mě chyběl ten, ten původní projekt a ono, jak člověk naskočí už na ten rozjetý vlak, už to není úplně, už to není úplně ono. A pořád mě jako lákalo začít to, to nové vlastně v, té, v to Vatra Games, že tam bude jako něco, něco nového, můžu začít od začátku, tak jsem se teda, teda nakonec rozhodnul, že půjdu tam uh, za nima, za klukama. A přesunul jsem se teda do Vatra Games. <clears throat> A to byla jako další taková zajímavá zkušenost. Uh, Eh, to byl vlastně zahraniční partner, který měl zase jako nějaké svoje know-how, nějaké jako vědomosti právě jako z toho zahraničního trhu. No a tam jsme přišli do kontaktu s eh, Konami a s projektem eh, Silent Hill a Russian Attack. A to byly jako dost jako moje srdcovky, protože má první konzole byl PlayStation 1. A tam jsem právě Silent Hill hrál, to byla taková jedna z těch prvních her, co jsem tam hrával, takže fakt ta představa, že budu moc dělat na eh, hře, která, eh, kterou jsem fakt jako měl strašně rád, to byla úplně úžasná. Jo. A ještě s Konami, že jo, Kojima tam vtedy byl, takže prostě úplně jako sen jako hodně vývojáru. A <clears throat> takže fakt jsem byl úplně nadšený. Eh, já jsem teda z začátku byl, jsem dostal na starost Russian Attack, takový menší projekt. Některé lidi to možná znají pod jménem Green Beret. Myslím, že v Evropě to bylo Green Beret protože ono to jméno jako nebylo úplně... Eh, Russian Attack, když se jako řekne rychleji, tak to je vlastně kdyby eh, ruský útok, že jo, a ono mm, hm. ne, ne, nebylo to úplně jako korektné v té době v Evropě, Evropě tak se používal právě ten Green Beret. Ten projekt měl být eh, poměrně malý, takže jsme měli menší tým, který na tom pracoval. Měl to být takový, těžko říct, že remaster. Měl to být taková jako kdyby předělávka právě toho Green Beretu. A to je vždycky takové jako to nejtěžší, protože když se předělává nějaký starší projekt, tak člověk jako balancuje na té hraně, jo, že udělat to skutečně jako jednak jednej eh, k tomu původnímu, a třeba jenom vylepšit tu grafiku a trošička tu gameplay, aby jako ty starý hráči jako viděli v tom to, co tam vlastně jako hrají kdysi, ale to zase jako neosloví těch nových hráčů, že jo. Ale nebo to prostě udělat eh, víc pro to nové publikum, ale co potom ty starší hráči, že jo, který právě chtěli jako vidět tu svoji starou hru. Takže tam je strašně těžké jako najít ten balans. Jo? A myslím si, že Russian Attack trošku jako na tady tohle doplatil, eh, že ten balans se asi nepodařilo úplně jako dobré, dobré najít. A současně tam došlo potom i k nějakým změnám, ono ten projekt trošička víc nabopnal, byl troška větší, ta kvalita se zvedla a bohužel v tom menším týmu už se nám to jako úplně nepodařilo dotáhnout eh, do takového toho úplně stavu, jak bychom chtěli. Ale bez tak si myslím, že ta hra jako je dobrá a určitě jako stojí jako za, za, eh, za to zkusit. No a pak vlastně jsem, byl, eh, jsem se přesunul na Silent Hill. Eh, tam jsem měl možnost se právě jako dostat do kontaktu s japonskýma designérama. A bylo to jako zajímavé vidět vlastně tady ten svět té japonské kultury, protože ona fakt funguje úplně, úplně jiným, jiným způsobem, nebo to jejich smýšlení je fakt jiné než to naše evropské. Jo? Yesterday is a big day, huh? To tell you the truth, I'm sort of sorry to see you go. is a mortal sin. You go to hell for murder. Ten Silent Hill, proč vlastně, jak jsme se vůbec k němu dostali? Ono, vlastně Konami chtělo trošička víc eh, ten Silent Hill přiblížit tomu, tomu evropskému eh, trhu nebo i vlastně tomu americkému. A řekli si vlastně, když se tam, když se dostane nějaký evropský tým, tak eh, tam přidají nějaké takové ty víc západné prvky. Tak kvůli tomu vlastně jsme se i k tomu takhle jako dostali nebo jako byla to jedna z věcí. No a, ale pořád jsme jako měli, měli k dispozici právě eh, tady ty eh, lidi z Japonska, takže tam jsem eh, fakt nabral strašně moc zkušeností, prostě věci, které pro nás jsou úplně absurdní, to je jako vidět třeba právě na těch hrách od Kojimi, no, že vlastně člověk jako si říká, jak na tohle jako, může někdo jako přijít, jo, tak oni to fakt takhle jako mají, že prostě oni to berou jako normální věc a jsou schopni jako takhle přemýšlet, jo. Takže to byla tak jako vynikající zkušenost, tady ten, ten Silent Hill. What the f***? Something wrong, son? Did you see it? Uh, up there in the window. Hmm? Jako vy jste třeba měli svobodu ten, mm-hmm. v tom? No, uh, ta svoboda byla v celku velká. Eh, dali nám jako hodně, hodně jako prostor na to eh, tam dát jako svoje, svoje nápady. A co se týká těch, eh, těch japonských designérů, tam byla vidět ta obrovská pracovitost. Že skutečně jsem byl překvapen, jak oni byli schopni trávit nespočet hodin v té práci, skutečně dávat do toho maximum. A byli fakt perfekcionalisti, detailisti, Eh, nekoukali eh, častokrát na ten realismus, že dám příklad jako různé animace, že my když eh, se dělá třeba z různé jako bojové umění a podobně, tak se snažíme jako častokrát vycházet skutečně z těch reálných věcí, aby skutečně ten pohyb korespondoval s tím, co jako v co je možné. A oni se jako nebali ty hranice posouvat. Jo? Že vlastně třeba ta lidská bytost eh, by ty klouby tak neohla, nebo prostě eh, fakt to byli schopni dohnat do extrému. Ono je to krásně vidět třeba na těch různých zbraních, jo? že eh, když tam má nějaká postavička meč, tak je prostě obrovský. Jo? Evropské hm, publikum nebo e- evropský vlastně vývojáři jako takhle velké zbraně Trebars eh, by nepoužili právě z toho důvodu, že se víc blíží k tým, eh, k tým reálným věcem, takže třeba se podívá, jak to by bylo v tom středověku a použiju třeba zbraně tady z tohto. Jo? Že oni víc tam dávají tu fantazii, bych řekl, než, eh, než jako naši evropský tým. Tím samozřejmě jako nechci říct, že bychom jako nebyli schopni jako tvořit takhle, nebo že bychom neměli tu fantazii, jenom jako používáme troška jiným způsobem, jo? používáme jako troška jiné, jiné věci. Jo? ono možná i ty, eh, třeba co mě jako se mě líbí, jak dokážou oni pracovat s emocemi, s postavami. No, Že dokážou skutečně ty emoce vyhnat opět do toho extrému. Eh, skutečně ty charaktery dokážou krásně vybudovat. Eh, samozřejmě potom ten příběh nebo ty hry jsou poměrně dlouhé. Jo, oni mají třeba z 50 hodin na to, aby fakt vybudovali ten charakter té postavy a potom ty emoce jsou úplně někde jinde, než třeba u těch evropských her, které jsou rychlejší, je to třeba na 15 hodin, tam skutečně ten člověk jako není schopný tak eh, vybudovat eh, třeba z té postavy. Takže to, to byl takový jako dost mm, velký rozdíl, třeba to jsem já tam jako viděl. Jaké jste potom měli přijetí, když jste tu hru dodělali? No, uh, já bych řekl, že uh, nebylo vůbec špatné. Opět bylo takové troška možná kontroverzní, že část uh, lidí Eh, právě protože jsme tam přidali ty evropské eh, elementy, tak eh, už říkají, no a to není ten, ten původní Silent Deal, kdyby to dělali Japonci, tak by to bylo prostě jako lepší. Ale zase byla část publika, která to chválila. Skutečně, že byli lidi, kteří říkali to jako jeden z nejlepších Silent Dealů, co hráli. A, takže byl takové jako půl na půl. No. Nemyslím si, že by byly vysloveně nějaké špatné recenze, Ehm, myslím si, že fakt stojí za to, to opět zkusit tu hru a udělat si ten názor jako, jako samostatný. Jo. Ehm, bylo super třeba, že tam ten Silent Hill měl jako hodně konců, takže ehm, bylo možné tam si zahrát eh, tu hru jako více možnost má a ty konce byly fakt, fakt hodně různé. Jo, takže já si myslím, že to nebylo vůbec eh, eh, přijato špatně na Silent Hill. A ty jako z hráčského pohledu si potom hrál ty další díly, co vyšly potom vašem, nebo? No, bohužel jsem neměl tu možnost eh, z důvodu času. Tím hmm. právě jsem měl rodinu a současně jsem se věnoval právě vícero projektům, tak eh, už jsem skutečně jako, už se mě nedostávalo tolik času právě hrát tady tyhle AAA eh, hry a už jsem se víc eh, přesunul na, ten, na tu mobilní platformu. Že skutečně jsem začal vyhledávat ty hry, které jsou kratší, které mě umožní třeba si chvilku zahrát, položit ten mobil, když mi něco vyruší, a, eh, takže už eh, jsem se moc tady k tomu jako nedostával. No. Co je troška škoda, no. ten čas chybí. Pretty impressive, ain't it? Skončila ta spolupráce s eh, Konami a neměli jsme tam potom už další projekt, tak eh, jsme navázali spolupráci s dalším zahraničním partnerem a to byl Exient. Eh, Exient se víc soustředil na takové různé předělávky her, ale jenom CSR, nebo dělali různé porty právě Angry Birds na, na konzole a, a současně dostávali jako i nové projekty. A to byla zase taková další obrovská změna eh, pro mě. Já jsem si jako do té doby říkal, že prostě už mě nemůžu jako víceméně nic eh, překvapit v tom hernom průmysle, že už jsem poměrně dlouho, že jo, jako že už ty věci jako znám. A nebylo to tak, že byla to dost velká facka, protože to byl mobilní market. No, do té doby prostě triple svět, eh, že jo, klasické prémiové hry a teďka zrazu úplně něco jiného. Prostě to jsou hry, které fungují úplně jinak, jsou, musí být kratší, je to pro jiný typ publika, Eh, monetizace, do té doby se vůbec jako neřešila nějaká monetizace, že jo. V těch prémiových hrách je to, hráč to koupí, má to, hmm. když to v těch eh, prémiových, v těch freemiových hrách, že jo, eh, ten hráč to dostane častokrát zadarmo, musíme ho vtáhnout dlouhodobě a pak vlastně nějakýma mikrotransakcemi třeba vlastně o ty peníze získat. Takže to byl úplně jiný svět. Tady jsme měli možnost spolupracovat s Roviem, takže zase obrovská zkušenost pro mě. Eh, vidět vlastně lidi, kteří eh, dělali na Angry Birds, takže vlastně tak, jak jsem měl u toho AAA světa možnost pracovat na Silent Hill, tak tady zase jako na Angry Birds, takže taky taková ikona vlastně pro, eh, pro mobilní, mobilní market. Takže tam jsem se úplně musel naučit nové věci, úplně od základu. <clears throat> Takže tam jsme dokončili mobilní hru Angry Birds Go. To byla taková závodní hra ze světa Angry Birds Eh, no a potom opět vlastně eh, došlo k eh, ukončení spolupráce a už jsme si teda řekli, že zkusíme to kdyby samostatně a vzniklo studio Gamajun. Tam už jsme to skutečně jako dělali vlastně jak kdyby pod svojí taktovkou. Bohužel se nám v té době úplně nedařilo získat nějakého investora, který by zafinancoval ty naše projekty, které jsme tam měli a i skrz eh, tady tohle se nakonec podařilo eh, dokončit eh, hru Takeover. To já už teda jako jsem konce toho projektu nebyl, už jsem vlastně odešel dřív, ale poprvé tady tomhle jsem pracoval ještě, nebo byl jsem osloven Petrem Vochoskou, protože rozjížděl nové studio Icarus Game, které se věnovalo Hidden Object hrám. takže zase jsem si říkal, no, to může být jako zajímavé. to je zase jako nový typ her, Říkám si, zkusím to, ale nechtělo se mě opouštět eh, Gamma John v té, v té době, eh, protože byla tam super parta, eh, dělali jsme vlastně fakt svoje, svoje věci, tak jsem to dělal popri tom, takže to bylo takové dost divoké v období, to jako obdivuju jako s mojí rodinu, že to teda jako zvládla, protože to fakt bylo jako dvě práce full time souběžně, takže 16 hodin jako denně. A opět to bylo zase něco jiného, protože tam bylo publikum většinou ženské publikum, starší ženy, takže člověk se musel jako naučit zrazu z těch, z těch stříleček, Eh, kde prostě sama krev a střílení, prostě úplně jako <clears throat> změní to, to, to smýšlení. Takže zase další taková škola. <clears throat> Bohužel eh, v ten moment, eh, kdy jsme jako už měli jako vycházet s těma hrama, tak už to boom tady těch her opadlo, takže hm, Petr se rozhodnul teda, že, že to ukončí. Takže pak jsem se musel vlastně rozhodnout, co a jak dál, že či teda zůstanu v tom Gamajunu. Tím, že tam nebyl nějaký projekt, který by byl zafinancován investorem a nebylo tam vlastně jako něco, na čem jsme fakt eh, plnohodnotně pracovali, eh, tak jsem, v ten moment jsem vlastně dostal ponuku eh, z Tukej, či se nechci vrátit. Já jsem chvilku přemýšlel teda, že či do toho jít, protože je pravda, jako, že v jeden moment Tukej jako neměl úplně jako dobrou pověst, ale věděl jsem, že tam došlo k hodně velkým změnám, takže jsem se bavil s klukama, co tam byli, teda, že jak to tam vypadá tak a přesvědčili mě teda, že fakt je to mnohem lepší. A tak jsem se rozhodl teda, že jo, že opustím eh, Gamaju, že se presunu do Tukej, eh, vrátím se tam a to už bylo na pozici producenta. A eh, tam jsem vlastně zůstal, zůstal víceméně až, až do teď, kdy jsem pracoval na Mafii Trojice. co vlastně dělala česká pobočka 2K, teda všechno? Eh, co se týká Mafie trojky, eh, vlastně Hangar 13 eh, je studio, které právě jako je z části v Čechách, z části v Americe. Měli jsme ty úkoly rozdělené. A co se dělalo právě tady, tak to byly eh, primárně filmečky. To znamená, skutečně eh, máme tady jako vynikající tým, eh, který tvořil právě ty, ty filmečky a v té Americe tam byl primárně ten design. Tam se tvořilo a my jsme měli tu, tu filmovou část tady. Musím uznat, že teďka jsem spokojený vlastně Eh, s tím týmem, jak, jak to funguje, že fakt eh, se mě pracuje dobré, i když ta pozice je taková neúplně kreativní, protože skutečně od toho vlastně designu, kdy jsem víceméně pořád designoval, tak eh, jsem přešel na takovou tu manažerskou pozici. <clears throat> A to byla jako tak, taková jako jedna z věcí, která mě motivovala víc se věnovat právě tím svým projektům, aby jsem jak kdyby úplně nezakrněl, aby jsem fakt zůstal fakt v tom tvořivém tvůrčím procesu, a, tak a, nechci říct, že, že jako v tenhle moment vzniknul uh, Wood, uh, Wood Dog Games, uh, on vznikl už trošička dřív, uh, ale až uh, teďka jako víc jsem se věnoval právě tady té tvůrčí, tvůrčí věci. Ono to bylo takové, jak kdyby zoskupení právě jako vývojářů, který uh, mají jako full-time job právě jako hry, a chcou popri tom tvořit jako něco vlastního, protože ono většinou, když eh, člověk dělá jako něco pro velkou společnost, tak nemá, nemá tu svobodu. Jo? A většinou jako může tvořit, dává tam své nápady, ale vždycky je to jako limitovan tím, co uh, nějakým tím směrováním právě třeba skrz toho publishera nebo právě jako uh, vedení firmy a podobně. Takže člověk jako chce jít něco jako vlastního tvořit, takže vzniklo právě tady tohle kdyby se skupení těch, uh, těch lidí a začali jsme pracovat právě jako na nějakých svých vlastních hrách. Jo. No. Uh, eh, tam jsme, uh, jsme už začali jako trošička dřív. Uh, první hra byla uh, In the Deep. Uh, to jako není moc jako známý, známý projekt. Uh, kdysi dávno Unreal se snažil Eh, posunout engine, svůj engine jako mezi více lidí, aby to bylo jako takové víc pro tu, pro tu komunitu, protože do té doby byl Unreal placený, byl poměrně drahý a chtěli jako podobně jako a, a, a Unity, aby jako vznikla nějaká komunita, bylo to zdarma a třeba se platil nějaké royalties a podobně potom, když ten projekt je úspěšný. Tak jsme se toho chopili jako jedni z prvních, eh, když byl UDKčko a zkusili jsme právě na tom udělat jednu takovou úplně pidí hru, bylo to takové jako fakt eh, Eh, hyper casual pro mobily. Eh, to v té byli vlastně i s Unreal úplně hm, překvapený, že jsme jako použili tak robustný engine na prostě velké hry, na něco úplně prostě fakt eh, hyper casual. Bohužel jsme jako nechtěli úplně tu, tu vlnu, která je třeba teďka jo, na mobilech, že vlastně teďka fakt fičí právě tady tenhle žánr. My jsme jak kdyby trošička předběhli tu dobu a vtedy vlastně ty hráči chtěli něco a něco jiného na, tom, na tu mobilní platformu, takže úplně si to neuchtěl tady tahle hra pak jsme teda měli takové v období, eh, že jsme měli eh, rodiny, že jo, malé děti, tak jsme si eh, říkali, že zkusit něco jako pro ně udělat. A jeden právě z kolegů má rodinu, která má vydavatelství na knížky, tak říkal, no hele, tady máme prostě dětskou knížku, co kdyby jsme ji zkusili udělat v nějaké elektronické podobě, že jo, pro děti a tak tak říkám, tak zkusíme, že ho, jako za to nic nedáme. A vznikla vlastně knížka eh, Babu Story. Eh, je taková knížka vlastně, vlastně o slunětí a je to víceméně interaktivní knížka, kde dítě fakt může eh, klikat na různé obrázky, ty jsou rozanimované, vydává to krásné zvuky, je tam fakt to úžasný poučný text to se nám podařilo nakonec eh, vydat, eh, ale tím, že vlastně děláme tady tyhle věci po práci, tak jsme nechali marketing a tady tyhle různé věci právě jako vlastně ten závěr toho vydání eh, na jiné osoby, to bohužel úplně nepodchytili, takže opět vlastně vyšla hra, která jako nemá vůbec žádný jak kdyby mediální support, takže zase to tak trošička zapadlo. Ale říkám, ono pokud to člověka baví, jo, já si myslím, že jako většina těch indie studií, nebo těch lidí, co jako fakt do toho chcou jít, by neměli jako jít kvůli penězům. Jo. Musí bavit ten vývoj, protože pokud jich to baví, tak ji bude naplňovat už jenom ta samotná tvorba těch her. A když se ten úspěch dostaví, tak je to super. Můžou pak pokračovat, to můžou dělat, co chcou. Když se to nedostaví, tak je to nezničí. Protože jako je fakt strašně moc indie studií, kde to vidím prostě, že mají za cíl jenom udělat tu nejdokonalejší hru a vidí jenom to prostě jako, jenom ten úspěch. Pořád jako se snaží jako vidět ten úspěch a prostě ty peníze, protože všude okolo jsou jako peníze, že jako mají pocit, že to získají, ono to fakt uh, není dobře se na to upnout, jo, protože pak ten neúspěch strašně bolí. Jo. Takže ale nám tohle jako právě pomáhalo tím, že jsme chtěli tvořit a dělali jsme to z tohoto důvodu, tak uh, nám to vůbec nevadilo a motivovalo nás to jako dál pokračovat uh, v, těch, v té tvorbě. A tak vlastně jsme se posunuli k té hře Dig and Fly. sám teďka takové hry vyhledáváš, takže to tě k tomu vedlo? Jo, přesně, přesně tak. No. Digenfly, ono to měl takový jako zajímavý ten původ, to je právě to, že jak jsem neměl ten čas a hrál jsem ty mobilné hry a měl jsem jako rád uh, nějaké žánry. Byl to vlastně idle, takzvané clicker games, pak uh, match 3 hry, uh, jako ty spojovací, že jo, hmm. kdy hm. člověk spojuje kamen, kameny a ještě potom uh, nějaké jako jednodušší strategie a těch strategií hodně jako mě ovplyvnilo třeba s FTL. Jo. Tak jsem si jako říkal, že pořád mě jako vadilo, že jsem musel preskakovat mezi tady týmahle žánrama, že jsem si mohl zahrát Idol, pak jsem to musel vypnout, pustit tu match 3 hru, nebo pak nějakou tu strategii, když jsem měl právě jako víc času a mohl jsem si to dovolit, tak jsem si řekl, že bych mohl udělat nějakou hru, kde bych spojil tady tyhle tři žánry, že jsem vlastně jako na tom marketu nic podobného nenašel, takže ta původní jako myšlenka nevznikla, takže by jsem dostal jako nějaký nápad prostě eh, na něco úplně nového, ale vzniklo to právě tak, že zkusím spojit tady tyhle tři netradiční žánry dokopy, aby to bylo pro mě. No, on se jako vždycky říká, že ta hra by se měla dělat pro hráče. Já jsem říkal, že to budu dělat pro mě, ale já jsem vlastně taky hráč. Že jo? Každý vývojář je ten hráč, tak vlastně dělá to pro sebe. Jo? Hmm. A, takže tohle bylo takové jako první zadání pro, pro mě. A pak jsem si řekl, co mě ještě na těch hrách vadilo. Jo? A říkal jsem si stamina. Jo, takové to klasické, člověk chce hrát, ale samozřejmě jako ho to stopne a pak musí zaplatit. Ono je to logické, je to takový jako ideální způsob na tu monetizaci. A já jsem si říkal, jak to udělat jinak, aby, aby tam nějaké, nějaká stamina byla, ale v úplně jiné formě, aby to nebylo vlastně ten čas. A na to jsem právě použil ten, ten idle žánr, že vlastně ten čas je samotný hráč. Hmm. A e, důvod, proč jsem tady tohle chtěl udělat, byl zase další, že jsem měl jako, já jsem se ještě stanovil nějaké další, jak kdyby e, takové mantinely, nebo co, co chci dosáhnout. A jeden z nich byl, že chci, aby to byl schopný hrát i můj syn. To znamená, aby tam byly pasáže, které jsou tak jednoduché, že to dokáže hrát jako můj, můj malý syn. A současně, aby tam byly pasáže, které můžu hrát já, když mám mnohem víc času. A, a e, pak jsem a, chtěl, aby a, aby to bylo skutečně eh, zdarma, aby když to vydám na ten trh, aby, aby to byla klasicky taková ta, ta firmiová hra. Takže tohle jsem si jako stanovil eh, jako za, za mantinely. A ještě úplně poslední věc, co tam byla, že aby jsem to mohl hrát třeba počas nějakého meetingu. Jo, když je nudný meeting, člověk se nudí, že jo, tak nemůže koukat do toho mobilu, nebo může, ale pak působí divně, že jo. Tak aby jsem třeba tu hru mohl hrát i pod stolem a mohl se jako nějakým způsobem věnovat lidem, co jsem kolem mě. A to jsem zase jako právě využil eh, tu idle hru a tu staminu, eh, aby člověk si třeba mohl nagrindit tu staminu a pak, když skončí ten nudný meeting, jo, tak eh, může potom, a když má víc času, jo, tak může to potom využít na to hraní. Takže tohle jsem si jako zadefinoval a pustil jsem se do toho. No, tu myšlenku, když jsem mu rozpracoval, jako to trvalo nějakou dobu. No, ta hra nebo ta myšlenka jako byla už pár let zpátky, takže ono poměrně ta hra jako dlouho ve vývoji, jako tak, takovém, když to vezmeme od počáteční myšlenky. No a dal jsem potom, eh, nejdřív, nejdřív jsem jako začal pracovat na tom sám, ale postupně vlastně, jak jsem tam přidával věci, tak jsem zjistil, že nejsou tak schopný programátor nebo grafik, aby jsem byl schopný to udělat prostě jako v jedné osobě, tak jsem začal právě jako oslovovat eh, lidí, co eh, byli z branže a viděl jsem, že chcou tvořit něco vlastného, tak eh, jsme si tak jako dali dokopy, ten projekt se jim zalíbil a postupně jsme to dotahovali skoro až do konce. No a aktuálně teďka vlastně jsme ve fázi, kdy tu hru máme víceméně hotovou. Je to, víceméně už jsme ji testovali <clears throat> no, u pár lidí, takže byl takový, jak kdyby eh, close beta by se dal, dal na, na, nazvat. Jo. Je to takové to, jak kdyby nejtěžší v období vždycky pro toho vývojáře, protože eh, každá ta změna, nebo každý ten feedback, ono většinou ty lidi samozřejmě feedbackují vždycky to negativné, to, co jako se jim nelíbí na té, na té hře, aby, jako vám, aby vás jako někam posunuli. Jo? Takže ono vždycky jako člověk to těžko nese, že, jo? že tam prostě jako je něco jako negativného. A současně každá ta změna tím, že ta hra je jak kdyby skoro hotová, tak znamená strašně moc námahy. Jo? Uh, jako nejdůležitější je, aby fungoval vždycky ten core loop v té hře. Pokud tohle jako nefunguje u toho Eh, u těch testů, tak to už je potom velký problém. To už jako potom znamená vždycky jako překopat celou tu hru. Takže fakt jako základ je, to vždycky jako taková rada pro těch indie vývojářů, testovat ten core loop co nejdřív. Prostě nemusí být ta grafika tam hotová, eh, nemusí být prostě to vyladěné, ale zkusit ten core loop, tu hlavní mechaniku, či funguje dobře, či se to uchytí u těch, u těch hráčů. Pokud tohle jim funguje, tak už pak ten zbytek, to už jsou drobnosti, které se dají ladit, které, které už uh, není problém tolik modifikovat. Takže nám jako naštěstí ta beta ukázala, že ten core loop funguje dobře. A, a teďka už jenom ladíme ty drobnosti. Jak jsem říkal, ještě protože to takové to těžké v období, protože každá ta změna už není tak vidět. Jo? Každá věc, co tam člověk už přidá, tak už není tak viditelná jako na tom začátku toho, toho projektu. Že? Když člověk udělá nějakou boxovou scénu a pak eh, změní tu grafiku, tak je tam obrovský skok. Je to okamžitě vizuálně, to je motivace vlastně pro ty lidi. Tak proto jako i hodně jako těch indie vývojářů častokrát eh, odpadává právě u toho konce toho projektu. No, to je vždycky to nejtěžší období pro ně. No a ještě bych jako trošku jako něco řekl k té uh, hře samotné. Uh, mě vlastně bavil jak kdyby ten eh, vesmír, ten univerz, takže ta hra se odehrává právě v tom vesmíre. Uh, trošička jsme to, já teda úplně jako eh, neholduju nějakým příběhom vlastně v těch mobilních hrách, protože člověk jako uh, nemá tolik času se do toho příběhu dostat a ono hlavně, jako když se nějakým způsobem vypráví, tak eh, je fakt potřeba na to nějakou dobu a jak člověk to zahra za pět minut, odloží to, třeba zvratí se k tomu po nějaké době, tak už eh, ten příběh je trhaný a už jako člověk musí vzpomínat vlastně, o čem byl ten začátek. Takže úplně to jako nemám rád tady v těchto mobilních hrách, ale bez tak jsme tam dali jako uh, příběh uh, právě pro lidi, kteří uh, chcou vědět vlastně, proč to, proč to hrají. A celé je to vlastně o nějakém globálním oteplování, takové, dalo by se říct, možná teď jako kliše, že jo, a, ale chtěli jsme to tam trošku jako poukázat na tady tohle, takže a, vlastně planeta není na tom úplně dobře a snaží se vybudovat štít právě teď, jak jako fyzici úplně jako a, zdrali z kůže, že vlastně to úplně jako není jako položeno na fyzikálních základech, ale jako a, v těch hrách to zase až tak nevadí. A, podstatně je právě jako nějaká netradiční myšlenka, že hmm. něco něco, co jako eh, může být fakt fikce. Takže vlastně eh, lidi se snaží jako vybudovat štít a nemají tolik zdrojů, takže se rozhodnou právě eh, vysílat různé explorery právě do okolitého světa, protože mají ty technologie právě, aby objevovali další světy a umožní jim právě jako těžit ty materiály. No a jeden vlastně jako z těch explorerů byl tvůj otec, ten se bohužel ztratil, No a ty vlastně, když si dospěl, tak se rozhodnou, že se tak jako vydáš a takhle eh, sbírat ty materiály a současně popri tom budeš jako hledat toho svého otce, takže taková dvojitá motivace. Eh, no a eh, začneš, přistaneš na nějaké planetě a začneš ji kolonizovat, začneš získávat ty materiály, které pak vlastně posíláš na Zem. Takže to je takový, jak kdyby jednoduchý příběh tady k té hře a celé se to skutečně odehrává eh, v tom vesmíru. Je tam, eh, jsou tam takové tři části. Pro mě právě na té planetě, kde ten hráč právě těží eh, ve formě té idle hry, té klikací hry, vlastně těží rudu, z které pak získává ty materiály. Pak tady tohle vlastně používá jako zdroje na expedice, ty expedice samotné už odehrávají se ve formě match 3 hry, takže tady, tady už ten druhý žánr. A jak to spojuje vlastně ten strategický element, ta třeba to Faster Than Light. Mně se právě jako hodně líbilo, jak eh, tam se pracovalo s eh, těma loděma, že tam byly různé sloty, hráč se musel rozhodovat, jaké, jaké zbraně, jaké systémy použije právě proto, aby tím univerzem byl schopný uh, proplout a uh, zachránit se tak jsem chtěl jako něco podobného tady, takže hráč právě jako má různé lodě a s různýma slotama a je schopný právě jako eh, určovat si, jaké systémy jaké zbraně bude používat a tady tyhle zbraně mu právě pak modifikují tu, tu samotnou match 4 hru. Takže takhle jsme jako spojili ty tři žánry, žánry dokopy. Hmm. Asi tolik. Dig and Fly. Nepoužíváte takovou tu nejklasičtější monetizaci, že prostě mm-hmm. máš jenom nějakých omezených pár tahů, které můžeš dělat a pak musíš čekat nebo zaplatit. Jak to máte v plánu mm-hmm. nějak? Eh? Jakým způsobem to máme monetizované? No. Tak eh, monetizace je vlastně založená hlavně na eh, věcech, které jsou permanentnějšího charakteru. To znamená, je tam třeba inventár, který hráč má k dispozici určité vlastně skladisko právě na ty, na ty materiály, na ty zbraně, takže rozšiřuje tady tohle. A pak tím, že to je vlastně založené na tom eh, idle žánru a tam vlastně funguje to, že nazbírat co nejvíc eh, kdyby třeba z eh, peněz, nebo je to vždycky o nějakém čísle, které je, se inkrementálně zvedá a vlastně hráč má jako dobrý pocit, když dosáhne co nejvyšší číslo, tak jsou tam právě jako různé sloty, v různých vlastně jako věcech, které zvedají právě možnost tady toho inkamu. Vlastně tady toho, to nazývám tu soft currency, nebo právě toto číslo, když to zjednoduším, které se zvedá. Takže vlastně jako pak hráči, kteří skutečně chcou být jak by, kdyby top, kteří jako se, jsou takový ty, co jako rádi se porovnávají s ostatníma hráčema, tak vlastně by měli investovat tady do těch různých slotů, které pak můžou používat na zvedání toho inkamu. To znamená, ve vesmíru můžu najít různé artefakty, které jim dávají různé násobky, eh, právě třeba na to, kolik vytěží rudy, nebo kolik, eh, jak rychle těží tu rudu a podobně. A když si nakoupí tady ty sloty, tak eh, můžu tam pak přidávat tady tyhle artefakty. Jo. Samozřejmě ten hráč to může hrát i bez toho. Ta hra skutečně se dá dohrát úplně bez jakéhokoliv nákupu. Jo. Jenom je to právě pro toho hráče příjemnější, třeba když má jako větší ten inventár, nemusí tolik přemýšlet, eh, který materiál prodá nebo si ho nechá, může si skutečně jako na tom skladu držet těch věcí víc. Nemusí potom třeba eh, tolik grindit eh, ten materiál znova a znova, protože třeba neměl ten prostor a nemohl si to, nemohl si to nechat. Jo, ale říkáš teda, že ta, jakoby ta příběhová část se dá dohrát i bez toho. Ano, ano. Je to vlastně takové, že hraješ celou dobu sám, nebo tam potkáváš jiné hráče, nebo jsou nějaké žebříčky? Nebo... Mhm. Co se týká toho sociálního elementu, ten je skutečně jako v dnešní době extrémně důležitý, ale tím, že jsme poměrně jako malé se skupiny jako lidí, tak eh, nemáme ty kapacity udělat třeba eh, synchronní multiplayer, nebo skutečně, aby tam byly nějaké, eh, že se potkají jako dva hráči přímo. Takže je to skoro v takové nepřímé formě, takovém tom asynchronním multiplayeru nebo socializaci. To znamená, Eh, budou tam různé leaderboardy, takže jako hráči budou vidět vlastně, kdo eh, přispěl vlastně na tu záchranu světa. Jo? Takže vlastně ten člověk musí se vždycky rozhodnout. Investuju víc eh, do té své základně, aby jsem ještě víc vytěžil, aby jsem pak mohl ještě víc poslat na tu záchranu světa, anebo rovnou budu posílat jako víc peněz právě, aby jsem se v tom řebříčku mezi těma hráčema, kteří posílají právě ty, ty zdroje na tu záchranu světa, posunul výš. Takže to je takový jako první, takový nejjednodušší vlastně jak, jak kdyby sociální systém. Pak eh, časem bychom tam rádi právě dali možnost eh, nějakého eh, marketu, to znamená, aby ty hráči si mohli mezi sebou šérovat nebo prodávat různé, různé ty materiály nebo právě zbraně. To znamená, když člověk jako nebude potřebovat nějaký typ zbraní, protože má nějaký svůj způsob hraní, tak může ho prodat, nebo má třeba dvě fakt dobré zbraně, nepotřebuje tu jednu, takže chtěli bychom tam potom časem přidat i tady ten market. Takže to je jako další takový sociální element. No a potom vlastně i takový eh, support, vlastně, že když člověk má víc těch friendů, tak třeba může používat, eh, ono je to dost eh, známé v některých hrách, třeba jako Puzzle Dragons, nebo to asi jako taková nejznámější tady v tomhle, že když člověk může jít do souboje právě, že si vybere nějakého frenda a nějaký skill, No, který ten friend má, může potom používat právě v, tom, v té mečtry hře. Takže jako tady tímhle stylem. To znamená, když člověk má nějakého přítele, má nějakou loď, která má nějaký skill, tak třeba si ho může právě přizvat eh, a použít vlastně tady ten jeho skill. Jo. Ale všechno to bude právě v té asynchronní eh, variantě. Mm-hmm. No a ty, ty souboje, ty tam teda probíhají jak? To jsou jenom proti NPCčkám, nebo taky třeba plánujete do budoucna, no. že budou moc proti sobě dva? Nebo? Aktuálně to jenom proti NPCčkám, to znamená, eh, hráč vlastně objevuje různé galaxie, je tam eh, nespočet planet a na každé té planetě jsou vždycky jako nějaké, nějaké typy právě ty, té, té civilizace, která, která tam je. Takže hráč eh, bojuje jenom proti tady tyhle, tyhle civilizaci. Co se týká souboje proti hráči, aktuálně to neplánujeme. Možná časem do budoucna bychom to tam dali, ale aktuálně to neplánujeme. Říkal jsi, že ta hra je teďka už hotová, že děláte nějaké beta testy uzavřené, takže máte nějaký plán, kdy ji vydat? Mm-hmm. Jo. Ano, velice rádi bychom uh, tu hru vydali uh, vlastně co nejdřív teďka začátkem eh, tohoto roka. Náš plán je takový, že rádi bychom udělali ještě takovou větší interní betu. To znamená, pokud by měl někdo zájem zkusit, tak uvítáme prostě kohokoliv. A pak bychom chtěli zkusit soft launch. To znamená, Eh, dát to do takového toho, pro to širší publikum, kde bychom právě zkusili, jak ta hra se chová eh, u většího počtu lidí, eh, jak, jak fungují servery, na kterých to máme, a potom podle vlastně toho feedbacku bychom uviděli, kdyby jsme to přesunuli právě na ten skutečný release. U toho soft launche je to těžké, někdy to bývá prostě měsíc, někdy dva, někdy tři, někdy čtyři. Skutečně bude záviset od toho, od toho feedbacku od ty lidí, protože jako rádi bychom fakt, aby ta hra byla vyladěná, aby tam nebyly žádné zásadní problémy, aby fakt eh, ty lidi, kteří potom skočí do toho release, aby fakt měli z toho ten nejlepší zážitek. Tak jo, tak to asi máme všechno, takže já bych ti moc eh, rád poděkoval za to, že jsi nám řekl zase něco málo o historii, no, třeba o tom chameleonovi, o kterém moc lidí nemluví. A zároveň bych ti rád popřál, ať se teda daří eh, s tvojí vlastní hrou Dig and Fly. Tak jo, děkuji, děkuji moc a hlavně děkuji za to, že jsem měl možnost si s tebou popovídat. tak jako Bylo to super, děkuji. Jo.